تو آپ کو میں جی سلام پیش کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں مسلم بہن بھائیوں کو جن کے تاغ آئے سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ دو دن پہلے جو رات گزری ہے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے اور اللہ کی ذات نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو اس سلسلے میں میں ایک ناز پیش کرا آپ کی کی نظر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم و سلم کا یا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا وہ سفینہ لکھ دے نہ کبھی میرا وہ سفینہ لکھ دے سندا ہونے کا یا رسول